Cheki buda boss, cheza teke mos mos. Tena kiimenti hede seme pos pos. Tena kipoze na si ile ya wazee. Punyotology haidai utotoloji Technically na ufanye professionally honikali hadi kinjotikali piga ndiole lafu letani ya kole bro squero inaweza kuwa mtaro niko na shiro ladoletewe karo poor boy child na uchunga usidon bure bro utajipata uko down ujana ni moshi kijana ni doshi kauko na zogo na ragang utafinywa na pliers kauko na zogo watch kadambe ati skuizi kalale unaweza dhani kumkemba cheki niko wera unaweza dhani kumteka katambe basi katambe katambe katambe basi katambe ni katambe usilete vurugu tumeseti mangotu na fix so medhi uchachishe usake kafom madem magecho nachora mafum maudai kuchachisha upate mademu amejipa na misi na ndom amebleki anadaitu katambi mrasake bleki watagwanmanting badman kichambaya na mbulu katambi mbulu na luku ni mbogi katambi medikamsari graduate kumedikani kisha na ngwati aliseti mamboto za ngwati geri ya maoji na daitu kumkemba paka ikiwika ni panya bazenga pepeta madudha na shika na nyuma dhudha amebeba na daitu katambi kijana ni moshi, kijana ni doshi, kauko na zogo na regang, utafinywa na pliers, kauko na zogo watch katambe tati squeeze kalala, unaweza kumke mbache kiniko wera, unaweza kumteka katambe, basi katambe katambe katambe, basi katambe Zelo di Guzman alima kucho mapoko wachia mababu masponyo katambe na rungu inaleta manduru yeni bazuu wanacheza na pak majegi bazenga fanyia madhambi mageusa mijipa na shika madu duto na shika wasikie mandu ruju masikie bazenga bazu seti maturi na dai kuzianda ngwai imeshika inakuja kitambe ngwai imeshika inakuja kitambe ujana ni moshi kijana ni doshi kauko na zogo na regang utafinywa na pliers kauko na zogo wach kadambe tati squeeze kalale uneza tani kumkemba cheki niko wera unaweza dhani kumteka katambe basi katambe katambe katambe basi katambe